リグルと申します今日暑い中本当に皆様ありがとうございます皆様のご声援を力に踊り子たち最高の笑顔で踊りたいと思いますのでどうぞご声援よろしくお願いいたしますそれではリグルよさこいその4この青空を目指し凛と立ちますとこしえに香る大和立花 dreamer. I am not ジルの皆さんでしたありがとうございました続きまして